il e realizzato senza effetti speciali. Solo un quarto d'ora dura il diavolo. Ora Junior, capo curva su di New